Ha ha ha ha! есіңді алайын мұншалық емес су болғансың иә дағы қарағай оп бүттіңербі жоқ ертең дағы барамыз қаншалық қарағай қиық еле чоң мектеп саласыңар ғой мына бұл көйнекті сенің атаң сабырбекке кичинекейинде тигип бербедим беле билем міне айткансың әзір сага да кичине келип тұр чоңоюп калдың ояктын бай бүгүн өтүп таштап турган жерди чүкө салгыч башка кылып берсеңчи андан керек ок билсең сенин балаңа жалаяк кызып берейин деп жүрөм ооба балаңа сенин балдарыңды ᱛᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱢᱟᱛᱟᱢ ᱡᱚᱢᱟᱠ ᱢᱟ ᱛᱤᱥᱢᱮ ᱜᱨᱤᱵᱟ ᱠᱩᱯᱛᱮᱢ ᱵᱮᱨᱮ ᱜᱨᱤᱞᱮ Aşkı ciddi verir bey. Arbağım tepmiş durup bakmış. <laughs> İki yıldan beri canağı atan tuşkürün ayıp durup tilim deşti. Mal deyip yürüyle mal bolup kalmak oldu. ертең аларға да бара келем го барсаң аш туурасында айт макул а мен ысып келе качан алып барасың сагынгам го бала тегде биле калдым жарыктыкты жол алыс жете албай кыйналып каласың го жетем эле жарыктык ысык көлдү бир көрсөм чоң атаң жумакматтын балы құлап, баскан турган жерлер эмес жаман емес балдар ұшынтып құлата бергіле мұқай сен менен жүр ылди барып қарағай ағызабыз атам бар атам қачан бөдені агармабыз эмесе чоң атам биз менен кошо деді, деди үйрөтөт да а анда сонун да болуптур кош эмесе бүрсүгүлүп келем Тезірек қар! камдана бер бастыр мұқай кел ич Iç. Жоқ, ішпейм. Тоқсың ба? Тар балаңдап келе жатқаныңды көрдім. Емне жардамға шақырған жоқсың. Атаңды тартып көк бола тоқшойсың. дубанов айке Атамдың мен жаман көрөсүз мурда дос турбайсыңарбы бұс. атаң сабырбек зейнеп үчөөбүз бир класста окучубуз мен сенің апаңды жақшы көрчү элем анан Анам мен әскерге алып кетті. Сенің атан ошалғышта бұтын үшітіп алып, әскерге жарабай қалған. Еш жылдан ең қайта келсем, зейнен алып алыптыр. Гүліп қойат тағы. Сенім нені білесің? Етчілікті. Мұнақшында іштер. Мұнақшында өтпеді өбашығыздан. Бұл боса сен менің балам бола тілің. Ассалам алейкум Аа, сен де онасың бұл? Ол ақ сақал. Гүйлігішті жақсы тұрасыз ба? шыралға сұрар бекен десе үн шықпайсыңар салт білбеген арамдар бұл чымчыңыздан кем шыралға үміт етеді ой жарықты күлкіні келтіресіз сен анты айтпағын бұл али жаш баралына келгенде көресің қыран шығады құлыным сен мұқайсың ба Оға ата сен эмне үшін чоң энеңди көлгө алып барбай жүресің. энем қартаңды, ал ушулга кантип барат суранган соң алып барыш керек кулуным сенин чоң атаң жұмақ жумакмат экөөбүз ынак элек Соғышта да бир болгонбуз Бүгін таңға мал ойгонуп алып алтын барғым келді. Көр көрбөгөнүмө көп болду эле сагынат экенсиң бирок жете албай кайтып келатам алтын күнгөйгө чыгышка жарабай калыпмын сенин атаңа жолуктум мукай көлгө жылкайдайбыз дейби ооба аксакал этке төгөбүз Баржыға салып жөнөтөбүз буларга жардам беріп қойып. анан жылкыны өзүмдө таштабасам жадат бүттүм аксакал жылкыны жакшы көрөм бирок жылкычы боло албайт окшойм аның да туура уулум қамбар ата ар аргимдин қолынан келе бербейді бұл айтқаныма ба. Бүрі жылқы жанды болса башқа адам жер айдап там салғанға шықты аргимдин ұқпалы өзінші болып тұра құлыным сен чоңенеңді көл алып барып келгенің оң қарының сөзін қыл ба? қош қайыр ақсақал чоң Сіз Бектұр екеуіңіз менен бірге беден огарманға чыгасызбы? Туура, туура, чыгып анаң, жаңы тор токуп койгом. Сен көлден көлдөн келерим эле чыгабыз, Баатыр, уктуңбу? Жүр, біз кеттік. кетсең, өзім тиіп ала кетем жалғыз жүрбе адасып кетсең жооп берер алым жоқ бар эми жолдо ба? макул атаңа салам айта бар Гэрбгалан Баатар. Гүд Баатар, Мэнасар. міне амандасып алады е сөйлей жатыр қандай жаңалықтарың бар енең күйлі жүребі гүлілі салам айтты мына алма беріп еді жейсің бе алманы құрт жеп қойып тұр ғой дұрыс жеп албай қалдық сені келеттік Мурда арыс эппесе деле курт болчу эмес жер ба жоқ чоң энем алмалар қартайды деп жашын отырғызыш керек отырғызабыз ұлым ашықпа ал бізден қашпайды жардамдашып жібер жарықты қарчаның жытын өмірге де қой. ошон үчүн ұсталар арча өмір өчүрө келдеп деп жатышат да сага дубанов салам айтты саламатта болсун ата сени майрык деп аскерге албай койду беле ким айтты дуган ага экен дагы эмне деді ал эгер сабырбек болбосо сен менин балаң болмок элең дейт болду тигип коктудагы төбөлөрдү айдап кел жүрек болып кімнен түгіл қалғансың атаға нағарат келтірген ақымақ десе шық шық шық келмін లేవాల్సింది ఎన్ని కూర్చోవాల్సింది Erkekler seni kim aydat ya? Çekittim işte. Vur verecek ha. Tart diskini. айым келет абы я иә. садагаң болоюн келгениң жакшы болбодубу сагындыңбы жүре ба чоң энең күлүгүштү жүрөбү окууңду кандай бүттүң баары эле аман эсен эл катары жашап атабыз адашпай жол таап келгенин карабайсыңбы балекетиң алайын адашпай кантип жеттиң коркконуң жокпу мен жаңгыз эмес болчумун жолдоштору бар экен балдам чоң турпак энеңин эмчегин кактап салбай сагынчагы мунун зейда қымыз алып шықшы таңдайы құрап кетті саадалуу жігіт кел деп козсойсом жарашат Еніңе де тала барасың жүр ата енемі көлгө кошо ала баралычы жарыктык көлдө эмнеси бар экен үйдө тынчылып отура бербейби карыган киши зейнес кандай туруп жатасыңар аман эсен жатабыз биздин ал жай сурап калган экенсиң го салам алейкум сабырбек алейкум ассалам аттан түшүп нанос десеңер болот рахмат шашып жүрөм зейнес бул сұранған айын түспейсің тәңір жалғасын құттойдан құр кеткен болар мен азыр қанша ағылайын тоқта жайна дуана бүгін біздің үйден құр кетсін анын себебін өзі біледі өзің білесің да туурабы көп сөйлебесеңчи мұқай мұқайды айылға ала кетейін деп білем мұқай бүгін сені менен барбайды эмне үчүн кете берсин да аны өзім білем зейна үйге кірген білсең мен сенің мейманыңмын ошаға сүйінгін Балағымызды не деп я. жүресің иә саған не болған уызыңды шайбан екенсің ақымақ елжіребегін жапайы болып кетіпсің сабырбек баланың көзін түйе албайсың баладан айырыласың бақ кет жоғал жерден бұл қар Ce ce, domnule? аңшын жорголор кептин баары ошондой болуп жатпайбы дубан эмне дептир анчалык кесууңан күйчү аны тетиги уулуңдан сура атаң атаң маарык дейт анын эмнеси бар экен аны койчу эгер мен болбосом мукаянын уулу болмок имиш анан жаның чыкпайбы сабырбек ал бір жалғыз байқұшты көрдім ғой жана сені қанып деген. Бол деме. қана бері болчу бір жол ачыңды мага беріп қойчу қана бұл іш болмағылы болды мұқайды өз ала кетем анысты ұсталарға көмір жеткірмегілем аннары көлгі жыл а чоң анемчи жабышып эле калдың чоң энең да көлгө ала кетебиз бектурдун үйүнөн чыгып атат го кайсы бектур менин досумчу булак атам атамдын небереси Есіл кайдан чоң атам деп өкүрүп атышат булакбай карыя каза болгон го дейм булак чоң атамбы Е. мен аны мурдаган эле көрбөдүм бар жүрчү Есіл қайран gayran атамын. بغيدان قري يزيد غيرات جمتماي بغيدان قري يزيد غيرات جمتماي بغيدان Yeşil gayran çoğatamın Bala bökülüp koy. Kargan kişinin ölümü toyda. Közden yaş çıkmak bile. Baldar ömür versin. Aşağıda olsa da bir boru, айматылып жақсы ішелі Эй, тері суың түгін бен душуда қой құлап алдар ай жұматым ой сексенге шыққан да бар шықпаған да бар қайрат қылып алдар ой эми кайдан көрөйүн чоңатам ой эми кайдан көрөйүн болды бұлақ бачалды сіздер де жақсы көрсіңдер да қой құлап басып құлап Şimdi hariç. He? Vah Sen adam. Hile var. Sen hayrat мен біреудің иесі олған, жаңыз еркек өзің өле қалдың да мәңгі екі қап бұдай таштап келген мен топыз мартып келесіз өсті. нарқы нарқы үйгі алып барғыла ене Көп алып алып кеттің Чоң атаң алтын күнгейге барам деп жетпей келген тұр үйлә үйлә келіп қалдың ғой ене ертең көлге барамыз Бала кетің айне бері келші айтмақшы жаңатан өкөз. кече кечінде тор жайып келгенбіз жолдан қарай кетелі мақыл ба Thank you. адам туулган жерин ар дайым сагынат окшойт сенин чоң атаң алтын күнгөдү сагынгандай менин чоң энем көлдү сагынып жүрөт экөөбүз да сагынабыз го эмнеге сагынат эле таш жаргандан кетпей койсокчу айбектурай чоңойгондо ким болосуң ким десем кандай кесип али ойлоно элекмин жок бир топ жыл илгери ушул тоолорду казып алтын табышыптыр бирок жетиле элек экен деп кайра жаап коюшуптур бул тоолор али жаш экен да кантип жаш бул тоолордо біздің чоң аталарыбыздын чоң аталары жашаган да ары бир жаш екен? демек алтын бар экен да кандай эне көлүңө жеттиңби ыраазымын кулум ыраазымын көлүм баягы кадырынан жаспаптыр мына жеттік. баржа ушул жерге келет эмисилер көпкө кармалбагыла жылкыны Жылқыны менен кайра кайтабыз баржанын келишин күткүлө баргыле макул тұрған алдында бір бақ бар көсін айтпа балықшылар да мені көріп қуанышар алар да қартайышқандыр Федоровичка. мұқай мынау үйлердің есігін ашшы Ne, açtın. Գրած ջերտեսնիչ անանգր Салам! Ахвал қандай? Жақсы. Азамат жігітсің ғой? Иш бе? Иш. Атың кім? Мұқай. Атаң аты керегім не керек болса Бару бар сұрды. атыңа эмесе болобу Бай айлашынтай силер атың ким атаң аты ким болобу алыстан чарчап кетет тыныксын а биз анча мынча эле сууга салабыз мен өзүм деле салмакмын қоя кое тургула турган атқа атка жайдак Gördün mü? Hı hı. Gel. Elimden alır. Hop. Arı bastır. Çocuğa öyle koy. Çocuğa ne? Ben hazır. байласса бола жынды немелер ғой жарқыраған мотоцикл тұрса ат сұрашады машина менен суға кіре алышпайды да шыңдары қып қысқа екен менікін да кесіп берші бураныкын да болуп сөз шығып кет балекеттің да тиги күйесін чачалыныкынан ызды экен алар менен тааныштың ба таанышканда эмне атың ким атаң аты ким дейт ат сураш үчүн ошентип атпайбы сураса суроосуна жооп бериш керек абалким тууган чыгып калар тууган жер тамырынан ел тамыры көп деген екі қырғыз сұраша келсе қарын біле шығады баржа баржа келатат ене сен осы жерде бол мен барып жылқы жүктесіп келейін сидел. Извините. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Лошадь нужна. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ой! Hay vay kus! Hayvan malsın da! Kaç! Tolga kaç! көл жегенде бир эки күн болгула поселок ээн калганын билчү белең билчүмүн балыкчылар мен. эле жаңы конушка кетип калышкан ошон үчүн энемди келбей эле койсун дедим эле адамдын үмүтүн үзгөн болбойт да Ene, benim de öyle oturasın. Илгер үшілейді сен жаңаттан жұмақмат тұрған. Бірақ мен бұл үйдің босы осын аттағаным жоқ. Анда жұмақмат өкөз баш қошы дейлі. Азырқы айрылысты өч барғанда баш қошты. Ал балықчылық қылып чүшчі. Кейде мен де қошы барып қылар сен жүректі қызсың деп аябай күліп қалады анда толып тұрған кез привет ал сені сүйем деді өле Кейін кино телевизорды көп көріп жүріп сен қандай кіші болар екенсің сүйем деп емне мен ақымақ па өзім еле көріп тұрмаймын ба андайды ішем еңісін айтады анда көл мына ол таштарды жайпап тұрар әлі. азыр алда қайда кетіптір біздің біз... берегі жиекті қала берген тұрбайбыз кемтирүүлүгүн кандай сонун кутмандуу күнүң менен шыруу кутмандуу күнүң менен мукай баатыр кутмандуу күнүңөр менен жолдоштор бир эки үч толкуду күч арак ичпе только сүт ич бир эки кел күрөшөбүз мукай баатыр элден мурун саламдашабыз салам батыр ай ай ай болду болду Salaklar. Вперед! бип Давай, давай, дағы, дағы кішіне, дағы түрте түшкілі. Әрекет қылсаң берекет, алдыда ашық келечек дағы, дағы. Айлыңарда ішек бар ма? Ішек жоқ. Atı ölürçü. бар! var. Bana beni bir buğra çayına koyacağız hadi. Töğü jimbirikkan эле bir экен десе Tok tok koya turgula. Jimbirikkanı men dağı bilem. Tuh. Мотоцикл болбой элешек болып қалды. Мастер, ремонтыңыз еш жаққа жарабайды. кайрадан ремонтко İş bütkün ama kaytınız, айтыңыз, girişsiniz. Yes. Yes. Тіпті жақсы екен балаңар барбы жоқ біз үйрөнө біз, апа алигиче сөйлесіп жүрөбүз аныңар да туура шашкан жарабайт мен эмне мынча тиктеп калдым сиз апама окшош экенсиз апаңды жакшы көрөсүңбү ананчы чекеге черткизбейсиңби албетте Батыр, бул эмне деген оюнчук жөн эле ыя тагынып алгам тумарбы жок барчынга тагып жүргөн тапкы келе элек болчу чоң атам таптап жүрүп өзү өлүп кетти анан бектур экөөбүз кое бергенбиз баягы балыкчы дагы отурат балық қалтырмайды ғой аққулар сема аққуларды қарасаң көрдім емін екен пароход менің принцім келе жатады ал мынакей алтияқта принц жаныңда тұрады манастың ұлы семетей сен семасың жоқ мен сема мен семетеймін мені төрегені семетей деп қойышқан емішендіңіз семетей екен еме ну заяц погоди алтында жаш болып жетілеби Кім билет алтынды мен көп ажырата бербейм а радиотехника десең айтып берем бектур деген досум бар ошол айтат алтын жетилет деп жеригип кеттим тээ ташқа чейин алыспы анча деле эмес сүзүп бара аласыңбы ыя жаңгыз корком мени мененчи жетем кеттик койсоңчу алыс біз бала емеспіз қыздар бізге жүрбейі. жүрбейбі сема құтырбасаңчы Зордыған жерім жоқ мұқай қағалабасаң жөніне қойғын мен мақылымын. баланы эмне таштап келдиң кандайча кайра кайт деп этим беле көктүгүн ай мына баланын кайра бейірге жете албайт сен мұны қайт деп қиқырғанын ұққан жоқсың ба ұққан жоқ, жаңғыз қалғанымды білгенде шөгіп кетмекпін қарғы мен ұққан жоқпын болып тұр сен де кешіріп қой бол бол тез ой жайып күлі гүл толып кетеді ғой көл үшін гүл жан бір тамшы гүл мұндай жандын далайы болған үйшіп кеттің бе кечки азыркы күн жылуу да мындан ары сууй баштайт күзгө таянып калбадыбы эле терезени жаап алалычы баракелде так кана эми экөөнү ууда ыргыткын кезектеги номурубуз жан чокута деп аталат башкача айтканда вильгельм тель тирүү баланын башынан алманы атып түшүрүү бала болса бар баш бассейнінде алмаған әке о бағадыр! алманың жоқтығына бұл номер көрсөтүлбөйт жаным шығып кеткенінше так аха андай болса кетті деге ошончолук эмне ак куун аяшат имиш мукай мени узатып койчу ha shuru qo'ya turgin cho'g'ga ketamiz men batile hozir нотр-дам қаяққа шашасың енді соға кетеміз қиттік ұшыну тағына кет жакшы эми мукай сени жолуктурганым эң сонун болду болуп тиремиз кош Эй батыр Belki senin altının içinde çinilecetiyle çıkar. елді ашқаннан кейін көл көрінбей қалады тоқтай тұрады